जरा मचाएंगे तो चलिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन भी ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं मिलते हैं वीडियो के लास्ट में और देखते हैं कि अगला पार्ट कौन चलाने वाले हैं एक नंबर वेलकम हो गया हमारे चैनल आज का वीडियो है नेहरू पैलेस का चलिए हम दिखाते हैं नेहरू पैलेस के साथ हम अभी जनकपुर मेट्रो स्टेशन पे हैं तो यहाँ से हमें आधे आधे से पंद्रह मिनट और लगेगा जाने में वहाँ तक तो बिल्कुल बने रहो हमारे चैनल पर आज पूरी नेहरू पैलेस को हम सैर कराते हैं आपको सस्ती मार्केट में तो लैपटॉप विंडो हार्ड डिस्क बहुत सारे टेक्निकल से सामान भरा भरा है वहाँ पर तो अगर आप लोग चाहते हैं वहाँ पर भाई अगर नहीं घूमे तो हमारे वीडियो को देखो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो आपके लिए इसी तरीके का वीडियो में बढ़िया बढ़िया मार्केट पर लेके आता रहूँगा तो अभी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो नहीं आया फाइनली तो मेट्रो आ चुका है हम मेट्रो के अंदर एंट्री करने वाले हैं देखो लगा वीडियो तो गाइस आपको वीडियो मस्त लगा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक चीज़ और गाइस तब तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना तो गाइस मिलते हैं फिर से